Hi four look at me two two three जा सिक्स टू टू फोर जा फोर जा eight two two two five जा टेन टू सिक्स जा ट्वेल्व टू वन जा two, two, two ja, two ja, four, four, two, two, three ja, three ja, six, six, two, two, four ja, four ja, eight, eight, two, two, five ja, five ja, ten, ten, two, two, six ja, six ja, twelve, twelve, two, two, seven ja, seven ja, fourteen, fourteen, two, four, two, two, eight ja, eight ja, sixteen, sixteen, two, two, nine ja. eighteen. Eighteen. Two. Two. Tenja. Tenja. Twenty. Twenty. Thiri. Thiri. Vanja. Vanja. Thiri. Thiri. Thiri. Tuja. Tuja. Six. Six. Thiri. Thiri. Thrija. Thrija. Nine. Nine. Thiri. Forja. Forja. Twelve. Tuja. Twelve. Twelve. Three. Three. Fivja. Up. फर्दा पूजा रुको अभी आ रहा फर्दा मोदी चलेगा फर्दा मोदी चलेगा फर्दा मोदी चलेगा थ्री थ्री टूजा सिक्स थ्री थ्रीजा नाइन थ्री फोरजा फोरजा twelve three five five fifteen three six eighteen three seven twenty one three eight twenty four three nine twenty seven three ten thirty four one जा फोर फोर टू जा एट फोर थ्री जा टूवेल्व फोर फोर हाँ, फोर जा सिक्सटीन फोर फोर खोल ड्रामा गर्ल बनोगी ड्रामा करोगी स्टडी नहीं कर फोर वन जा फोर फोर टू जा एट एट एट बोलो eight Four. One ja. Four. Four. Two ja. Eight. Four. Three ja. Twelve. Four. Four ja. Sixteen. Four. Five ja. Twenty. Twenty. Four. Six ja. Twenty-four. Four. Seven ja. Twenty eight four eight जा थर्टी टू फोर नाइन जा thirty six four four ten जा टेन जा